Приветствую всех в школе Джобс, меня зовут Достан, и сегодня мы с вами разберем сериал Great Expectations. Но перед этим я хотел поздравить всех эм, девушек, женщин, бабушек с 8 марта. Оставайтесь всегда такими же позитивными и прекрасными. Stay always positive and gorgeous. А мы начинаем наш урок. Previously on Great Expectations. Do you not want it? Farming non-peril, as they say. But end of the world now. Perhaps. You, like Estella, will be extraordinary. Why would I want to be friends with you? For you might be lonely. Do you not want it? Ты не хочешь его? Do you not want it? Woman's non-peril, as they say. Единственный в своем роде лавкач, как говорят. As they say. Как говорят. Здесь используется местоимение they в значении «они говорят», то есть выражает общественное мнение, известен как. Farming non-peril, as they say. Bound for the end of the world now. Готовы к концу света теперь. Bound, основное значение которого связаны чем-то, но в нашем случае может переводиться как «готовые к чему-то». Perhaps you, like Estella, will be extraordinary. Возможно, ты, как Эстелла, будешь выдающимся. Extraordinary – прилагательное, означающее что-то необычное, незаурядное, или, как мы также говорим, экстраординарное – You will be extraordinary. Ты будешь выдающимся. Perhaps you, like Estella, will be extraordinary. Why would I want to be friends with you? Почему я должна дружить с тобой? Would – это у нас модальный глагол, который указывает на желание или готовность выполнить просьбу. В нашем примере она как бы спрашивает, почему это я должна дружить с тобой. Также одно из самых используемых значений слова would для образования вопросов. Они будут звучать вежливее и с меньшей уверенностью. Would you help me with my car? Ты не мог бы помочь мне с моей машиной? Why would I want to be friends with you? Thought you might be lonely. Я подумал, тебе, возможно, одиноко might. И снова у нас модальный глагол, который выражает возможность каких-либо действий в настоящем или будущем. Например, he might not have heard the news. Может быть, он и не слышал эту новость. Также запомните, что модальные глаголы никогда не идут в одном приложении с другими модальными глаголами. For you might be lonely. Do you not think, Pip, that Estella is beautiful? Pip has a fortune. Mrs. миссис, Do you not think Pip that Estella is beautiful. Ты не думаешь, Пип, что Эстелла прекрасна? Пип has a fortune. У Пипа состояние. Fortune может переводиться как фортуна, но также это оборачивается состоянием, богатством. Do you not think, Pip, that Estella is beautiful? Pip has a fortune. The owner of this handsome property also desires that Mr. Pimp immediately go to London. Владелец этой солидной собственности также желает, чтобы мистер Пимп немедленно ехал в Лондон. Глагол own означает иметь, владеть чем-то. И если мы прибавляем окончание er к нему, то получаем owner, владелец. Immediately – это у нас наречие, переводящееся немедленно или тотчас. час. The owner of this handsome property also desires that Mr. Pirrip immediately go to London. Where he is to live as a young fellow of great expectations, где он обязательно будет жить как молодой человек, подающий большие надежды. Fellow – это парень, человек, и young fellow – молодой человек. Where he is to live as a young fellow of great expectations. Ну как вам, все поняли? Надеюсь, что да. Но для закрепления обязательно посмотрите всю серию Great Expectations, Большие надежды с субтитрами и встроенным словарем на сайте Puzzle Movies. Ссылка будет в описании к этому видео. Спасибо, что смотрели это видео. Thanks for watching. Обязательно а, жмите на колокольчик, э, чтобы не пропустить новое видео. А, и под, оставляйте свои комментарии, какой сериал или фильм вы сейчас смотрите и хотели бы на этот фильм или сериал разбор. Еще увидимся. See you next time.